Este es el escenario que usaremos como base para este proyecto. El escenario no tiene asociado ningún programa, es simplemente un fondo en el que se ha pintado un reloj. También tendremos tres objetos, que serán una, una aguja de los minutos, una aguja de las horas y un segundero. En el segundero, si clicamos en esta orden, veremos cómo el objeto gira, pero el giro es respecto al centro por lo que es necesario cambiar el centro del objeto a uno de los extremos. Y de esta forma ya girará correctamente. También hay que revisar que una vuelta de 12 horas incluye 60 minutos e incluye 60 segundos. Con esta estructura nuestra pieza de girar iría aquí dentro. También hay que tener en cuenta que tenemos dos piezas de girar en dos direcciones diferentes y que, que hay que escoger la más adecuada. Una vez que tengan ya bien claro cómo funciona este programa, ya deberían ser capaces de completar el código del minuto y el código de la hora para así poder tener el reloj plenamente funcional.